عظم السلاح ازيكم شباب عاملين ايه معكم حمزه عن ايجابي طبعا يا جماعه رجعنا بفيديو جديد طبعا يا جماعه كنت عايز اقول لكم ان إيه النهارده هنلعب لعبه كونفليكت جلوبال سترو طبعا يا جماعه اللعبه دي غير طبيعيه لعبه روعه لعبه فيها امكانيات حربيه غير كده ال graphics بتاعتها يعني اللعبه دي اصلا قديمه قوي يعني قول على ايام لعبه GTA San Andreas 2004 حاجات زي الريفرنس بتاعتها جميله مش قادر اقول لك يعني انا قادر اوصف لك حلاوتها غير كده cut scenes وكل ده إيه المهم مش عايز اطول عليكم يلا خش بس كده يا جماعه دخلنا لعبه Conflict Storm المهم يعني اللعبه جميله جدا يا جماعه انا كنت سجلت فيها عملت فيها حساب عشان نبدا نلعب اول حاجه single player new game هنعملها هارد يلا احنا الفرقه اللي احنا اللي احنا بنلعب بيها نازله من الطياره حاليا اهو زي ما شايفين هما تقريبا نازلين مهمه او حاجه زي كده هي اللعبه دي حلوه جدا يا جماعه كنت بلعبها وانا صغير ما كنتش الحاجات دي يعني اه ماشيين اهمت طلعوا اتقفشوا يعني من <laughs> الاخر ده كونرز لان كان ماسك ديزرت ايجل ايه ده ده Connors اهو إيه، اتمسك اه Madre Dios! بيقول Watch him while I get my bag from the infirmary. He's not going anywhere. الصراحه يلا نبدا اوكي payback time I better find my kid before he comes back اهو انت تقريبا الراجل اللي احنا هنجيبه اديله اديله واحدة ب 200 ايه ايه بيستل Hey, that's my pistol. تمام كده كونرز لبس واخد الذخيرة بتاعته خلص That's عليه better. Control from Red 3. You read. تعالى Over. نستنى هنا شوية Red 3 from Control. Thought we'd lost you. Almost did. We were ambushed and captured, but I escaped. I'm going after the others now. Understood. We'll help all we can. تمام اللي انا فهمته يا جماعه ان احنا دلوقتي ان احنا الفرقه بتاعت كونرز دي إيه من الاخر كده اتقفشت فايه هما اداره الواحد جاي ويا جماعه فيها منظور الشخص الاول يعني بصوا كاميلو كاميلو دونde Camilo! يا جماعه قولوا لي عايزين عايزين تبقوا تلعبوا بال بال اللي هو منظور الشخص الاول ولا نلعب بعد كده اللي هو ايه كده انا رايي اللي هو ايه نلعب بمنظور الشخص الاول بس اوكي ماشي Good to see you, Mick. Want to get us out? Always knew you'd come in useful one day. Might leave you in here, though, Jones. Oh, <laughs> good. Control might want this. go. Yellow Loon is gone, can you go higher? Shelby's short. برادلي عشان هو عشان هو الشخصيه القائده هنا يعني في ايه نلعب برادلي عايزين نخش بقى نديله فوش غفير You are lucky, my friend. You will have a rest while your comrades are questioned. Holy, what they do to you? ممكن ناخد ميد كيتس عشان نعرف نفوق فولي You'll be fine. Thanks, man. They were gonna let me die. Hey, no problem. Let's go. تعال تعال تعال تمام. كده فاضي هو اللي ايه Hold position. نهارك بقى كده. Excellent. You're on the spot, Red Team. Do you think you can still carry out your mission? Roger that. We're on it. Good. تمام. You'll need a آه. vehicle. Try and find the motor pool. الصراحة لعبة حلوة أوي أنا شخصيا إيه ده؟ في واحد دخل اللعبة مستمتع بيها جدا يا جماعة والله مستمتع بيها جدا أوي يعني هم البيضان خلص كنت عايز اديله واحدة خفاش بس ماشي <laughs> الفكره ان انا اقوم رايح جايب قنبله الغاز دي Esto huele muy mal. Deberíamos conseguir un... No. Advance. Roger that. تقريبا القنبلة صراحة دخلنا شخرمناها coming now. ¿Quién anda ahí? جبت جبت بطريقه حلوه أوي يا ابني ابن الهرم يا ابني ابن الهرم بس نجيب له مين حرف السنايبرات كلها ومفيش حد قادر عليه خلاص يا عم ما توجعش دماغنا بقى ينقصك ناقصك المشكله انا برضه فولي قصير يعني جابوا جابوا الولد الغدار صراحة ميزة اللعبة دي إن هي حربية بطريقة عسل انا والله في اللحظه الاخيره كنت خلاص اوكي كده امان نرجع نعلم عليهم تاني يلا ها الام بتاعهم حلو قوي الصراحه يعني ضيعت دمي اوكي تمام بس انا كل اللي عايزه بس دايما كنت ببقى واخد روح كنت ببقى واخد روح القائد بزياده اللي هو ايه دايما بدافع بواجه انا الخطر عشان عشان ايه اللي معايا ما يموتوش يعني هم هيحطوا لي فخ مفخخ ولا حاجه فخ مفخخ إيه اللي بقوله حاليا ما فيش حد مشترك في الحرب غير انا وفولي تقريبا حلوه يعني وجميله وتستاهل كل خير الصراحه يعني اللي عملوها تعبوا فيها الصراحه انا بشكر مجهودهم جدا لعبة الصراحة يعني اللي عملوها تعبوا فيها كده إيه اه لا لا تقمت لا انا مش عايش طبعا انتوا ملاحظين ان انا داخل كده مش مش بعمل نفس طريقه الامان اللي انا كنت دايما بخش بيها كاني داخل بيت خالتي بس يعني ها كده ده كده الفرقه كلها في امان كده انا ضامن ان فرقتي يبقى كويسه يعني Marca la que averigüe. ¡Alarma! هو ليه شبه حسين الشحات كده؟ 経営のラジオです Barigwe. لا مش انا بتاعها. رادلي يمسك حاجه عدله بالله عليك كده شويه كده على الموجودين نعرف نتعامل معاها دي بهدلتنا الصراحة يا يعني، جماعة الحلقة طولت ولا ايه؟ تقريبا كده خلاص كده يا جماعة خلصت المهم برادلي برادلي اتلقى اترقى ايه؟ جونز جونز بقى عليه بقى لا خالص كونرز اكيد ده الراجل ده عامل شغل جامد الصراحه يعني ايه ده؟ بولي عملت ايه يا حاج بولي؟ آه ماشي جونز بس هو الوحيد اللي بس كده تبقى انتهت الحلقه النهارده كده اقفل يا ابني على كده وبس كده يا جماعه خلصت حلقه النهارده اتمنى انك تعمل share like subscribe. طبعا يا جماعه اللعبه كانت روعه جدا والدنيا كانت متفوتي وانا اصلا بحبها فالمهم قبل كل شيء عايزين نعمل تفاعل على القناه بالذات الفتره الجايه يعني، عشان الصراحه هنجيب فيديوهات كتيره طبعا يعني نسبة كبيرة منكم ما بتشاهدش الفيديوهات فأتمنى أتمنى أتمنى إنك تتابع القناة تشترك فيها لأن الجديد جاي. بص يعني اشترك في قناتي عشان أطور من محتوى أطور من تصوير أطور من مونتاجي ف could try so like hope.